всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас будет интересное видео про хейтера Helltaker. Они все одинаковы в ютубе, так что я очень трудно найти какого-то супер оригинального. И вот я нашел того, который говорит, что Helltaker это пропаганда. Ну, приступим к просмотру. А для начала небольшая вставка. Знаете, кто такой Нестор Махно? Нет? Так вот, Недавно он переродился, и он тоже делает крутой контент. Канал только развивается, так что, ребят, подпишитесь к нему, зайдите, посмотрите, делает крутые рофлы. Но мы продолжаем. Поехали! И всем привет, дорогие друзья! С вами ведущий этой программы Аластер Радиодемон, он же Чертик Азазель Киренский. И сегодня мы обозрем видеоигру, которая пропагандирует русофобию. Всем привет, с вами Рандомный Хер, который... Э, <laughs> Чё, чувак? Игра пропагандирует русофобию? Как? Ты хоть знаешь, что это за слово, нет? богохульство, а также сделает из ребенка полного психопата, убийцу. Это игра Хелтакер. Давайте разберем суть этой игры. Мы играем за какого-то человека, который, судя по всему, попал в ад. Нас по пути встречают голые качки, такие же мужчины и девушки. Главному герою придется выбирать свою ориентацию. <laughs> Качки, блядь. <laughs> Я просто не понимаю, он либо рофлит, либо нет. Во-первых, это скелеты, как бы тебе сказать. Это не качки. А хотя, если подумать, э, я не представляю, чем он там курил, прежде чем начать играть, но чуваку нехорошо. Еще скажу, сюжет это на один вечер игра, как сказать. Не хочу никого обидеть. Ну, так, поиграть ради веселья. Можно вечерком. <laughs> И ничего это не пропагандирует что явно пропагандирует феминизм, пропагандирует ЛГБТ-сообщество, а также ребенок может стать малолетним дебилом. Пропагандирует феминизм, а потом сразу ЛГБТ. Ну ты, чувак, загнул. Кстати, а как это связано с игрой? Он даже не говорит из-за чего. Может, это его скелеты так ему понравились. Ну, ну, что сказать, беды с башкой. Кстати, а каким хером это пропагандирует феминизм? Э, алло, забыл? Тут как бы парень собирает девушек, а не наоборот. А, ну... Это тема так, которую лучше вообще не затрагивать. Этого просто тут нет. Я не знаю, как он это увидел. А вот эти ваши шиперские арты не в счет но на самом деле, если мы вглубимся в полный смысл этой игры, то мы также увидим в ней русофобию, богохульство, как я это сказал в начале, ведь мы попадаем, попадаем в ад, тем более рисовка у этой игры сделана специально так американцами, чтобы ребенок стал богохульником, атеистом. Чтобы ребенок стал атеистом, это страшно. Мать, тащи пистолет. А, это специально наши американцы там все загнивает Запад вообще. Это Путин спасет Россию. Ладно, на самом деле, вы не думайте, что я тоже ёбнулся. На самом деле нет. <clears throat> У нас все, видимо, пациент заболел. Это четвертая стадия аутизма. Но на самом деле тут аргументы ноль эмоций. Понимаете, других скучно смотреть, потому что у них одни и те же аргументы, которые я разберу в конце видоса. Научился ЛГБТ, то есть, да, нашел себе вот мужа, как это сейчас популярно у современной молодежи, а также женщины, которые нарисованы в этой игре, изображены в виде демонов, но это все не так просто. Демонов женщин в реальной жизни в аду не существует. Вручите этому чуваку Нобелевскую премию, потому что он впервые побывал в реальном аду. Я ему это честно говорю. На самом деле, может быть, и ада не существует тоже. Это выдуманное место пока что. Никто еще не знает, что там. Так что никто не может утверждать. А если верить э, волшебной книжке, вроде, не буду говорить, как она называется, но ей уже пару тысяч лет, ну, она тоже как бы не считается правдой. Тоже никто не знает, что там. Его, может быть, вообще нет. Так что, чувак, прости, беды с башкой, быстро в палату, ты как рубашку снял. Специально американцы нарисовали демонов женщин, ведь если ребенок увидит перед собой красивую нарисованную женщину, как это сейчас у молодежи популярно, то он, конечно, заострит на это свое внимание, начнет заниматься анонизмом, от чего у него на руках будут расти волосы, а также ребенок захочет сделать суицид, ведь эта игра скажет ему то, что в аду есть такие, типа, красивые женщины анимешные, да? Черт, какие классные в аду анимешечные тяночки. Надо срочно... Надо срочно попасть в ад. Ух ты ж, ты, блядь. Есть. Пандамоника, я иду к тебе. аниме, то есть вот это все, да, да. Ребенок может сделать суицид, ведь он может подумать, что в аду так хорошо, но на самом деле нет. Его там встречу я, великий радиодемон Ластер. Почему, когда я слышу великий радиодемон Ластер, я вспоминаю отель Хазбин? Хорошо, что я его не смотрел. Чуваки, вы это, не обижайтесь. Я как бы не хейтер, я просто... <laughs> У меня сразу упоминание. Если кто-то попадет в ад, я ему это сожалею. Потому что ада вообще может быть не быть. Может, фан... может вы попадете вообще нахер в какой-нибудь другой мир, или вас просто сожрут черви. Кстати, второй вариант более вероятен. Удачи, короче. Да, я встречу, побью его, он будет плакать, поэтому, дети, одумайтесь в лишний раз, нужно ли вам это, сделать суицид из-за какой-то игры. Всем спасибо за просмотр. Ишь, какой ты злой человек, детей избивать. А ты сам-то не хочешь в отцу же, а? Охерел? Ладно, так, теперь подумаем. Он привел свои тупые аргументы, мы их парировали, но он так и не сказал, а каким хреном а тут э, привязан расизм и <laughs> русофобия. Они ничего про русских не говорили. Вот это очень странно. Вот очень. А про шутки про Польшу, ну, польш, польская, типа сметана. Что это такое? Не знаю, польские иммигранты и не такое могут. Это же не русофобия, э. Это немного глупая, может быть, а для кого-то и смешная шутка. Но ну, а мы переходим к аргументам остальных, потому что разбирать каждое видео а, а, у всех хейтеров Рутейкера они почти что не отличаются. Там аргументы одни и те же. Они предъявляют к сюжету, графика и еще так. А, и музыка. Также они предъявляют еще к фанбазе и то, что игра не заслужила своей популярности – это самое важное. Так, разберем. Сюжет. Сюжет, э, ну, все мы знаем, из почему и какой он. Тёрк решил собрать девок и пошел собирать все. Это игра на один вечер. Повторяю, просто сесть и пройти ее менее чем за час. А такая... Ее делал там человек один. Э, тут особо не надо задумываться простая игра. Если вам нужно сыграть в что-то крутое, так идите, не знаю, скачивайте какую-нибудь игру свою. Какой-нибудь Assassin's Creed очередной сраный. Не, не, не весь Assassin's Creed крутой. Только несколько его частей, а дальше параша полная. Вот ваши викинги говно полное. В итоге разбираю хейтеров и сам встал, Ладно, не будем переходить на эту тему. Скажу так, если вам нужна игра, в которой надо задумываться, то это не эта игра. Хотя тут тоже головоломки, но они быстро проходят. -а <laughs> бомбит. Ладно, поехали эту грустную историю. Жалко, я не записывал геймплей. Я опоздал почти на месяц, но будем разбирать хейтеров. Кстати, скидывайте в предложку. Так, что мы разобрали? Сюжет. Что это простая игра на час. Можно пройти с друзьями. Дальше. Графика. Графика это довольно сложно, особенно когда ты один делаешь игру. Да, это сложно. Ну, Никто же не предъявляет э, к играм, сделанным в подобном стиле. Никто. Дальше, что у нас есть? Фанбаза. Г э, помню, один из хейтеров сказал, что в ВК, если напишешь Helltaker, выходят такие арты, что аж страшно. Вот. Во-первых, чувак, смотри, в каких это группах, а во-вторых, эм, как тебе сказать, как только выходит какое-нибудь произведение, некоторые особые люди, я не хорошие такие особые, или хорошие, кто их знает, вот они делают э, <laughs> порнуху. Да ладно, я, я не издеваюсь. Потому же этому, как его зовут... Вот хороший мульт «Зверополис». Ты думаешь, все красиво, да, хорошо. А такой взял какой-то чувак и сделал ужасную вещь, и теперь э, наша жизнь никогда не будет прежней. Просто надо игнорить, если, если так нужно. Потому что всем ясно, что тут <laughs> мы пришли сюда из-за знаете кого. Ладно, не буду напоминать очередной раз. Так, какие там предъявы? Ай, музыка, а, музыка, точно. Музыка им надоедает. Тут разные вкусы, если честно. Мне нравится классика, но это мне тоже понравилось. Э, а что, не без звука же играть? Было бы довольно скучно. Скучно было бы очень. Так, и самое последнее. Игра не заслужила своей популярности довольно спорное утверждение. Эм, знаешь, люди очень разные, и в разных годах популярность получается получает абсолютно... Ладно. Вспомнил, как сказал один человек, ненависть к популярным вещам не делает тебя умнее. Люди в разное время популяризируют абсолютно рандомные вещи но из-за того, что им понравилось что-то. И не обязательно поддаваться трендам, если ты это хочешь. Просто э, игнорь, а может даже и не замечать. Да, представь себе. Только хрен знает, что там популярно. <laughs> Например, некоторые вещи очень тяжело обойти, как эту тему с коронавирусом, его пытались форсить все. Все пытались на нее зарабатывать. Или в 2017-м на вулкане. На вулкане даже у меня 13 тысяч было. Я имею в виду не этот говносайт, а имею в виду настоящий вулкан. И была тогда типа крики, что весь мир взорвется, если он извергнется. Но ни хера не произошло. Обидно. Ладно. Всем пока. Думаю, я все разобрал. Хоть и херово, но разобрал. Не знаю, стоит ли делать еще видео. Вроде не все одинаковые. Вообще все. У них одни и те же предъявления, одно и то же. Ладно, там хейтеры каких-нибудь фильмов, э, не знаю, э, так, аниме. Правда, они тоже одно и то же предъявляют, но по-разному. По-разному. Иногда у них бомбит, иногда еще много чего они могут выдурить весело. А вот эти тупо скучные. Всем пока.